Добрый день, Александр Григорьевич. Меня зовут Белос Владислав, я являюсь председателем детской палаты Центрального совета БРПО. И не так давно я стал участником конкурса поиска маленького посла культуры ШОС. Я рассказал китайцам о нашей просто прекраснейшей стране. Я думаю, вы с этим соглашаетесь, конечно. Э, вот. Э, я рассказал о работе, самоотверженной работе наших медиков и рассказал о опыте работы моей любимой пионерской организации. И я на личном опыте Э, увидел эту сплоченные такие вот э, добрые э, отношения между Китаем и Беларусью. И мне интересно узнать лично у вас, как вы считаете, что является той самой ниточкой этих отношений? Что касается наших отношений с Китаем, мы их выстраивали очень долго. Я, будучи еще депутатом парламента, побывал в Китае. Это было давно. И познакомился с Китаем, как они начинали развитие. Я приехал сюда, в Минск, и в парламенте сказал, что вот будущее за этой страной. Давайте будем учиться, как беречь прошлое и смотреть в будущее. Вот смотрите, прошло 30 лет. Я был прав, поскольку, поскольку ты-то погружен в белорусско-китайские отношения. Я оказался прав. Это фактически э, Китай становится лидером, мировым лидером. И они уже в этом плане столкнулись с Соединенными Штатами Америки. Американцы не хотят, чтобы был такой же сильный центр в мире, как сами американцы. Потому что американцы за счет этого лидерства живут. Они имеют валюту, доллар и так далее, благодаря тому, что они сильны, сильна экономика. А тут появился Китай со своим юанем, своей валютой и со своим желанием – быть лидерами. Вы не представляете, они настолько любят свою страну, они преданы, вот они настоящие. И вот потихоньку-потихоньку, когда я стал президентом, мы начали выстраивать отношения с Китаем. И вот по всем, как ты говоришь, ниточки, везде эти узелки завязывались, и мы выстраивали с ними отношения, в том числе и в экономике, дипломатии, в политике. Ну и установились у нас с ними очень добрые, близкие отношения мы понимаем друг друга, они э, понимают нас, мы понимаем их. Э, ну, тут одну ниточку Владиславу нельзя э, выдернуть из огромной цепи этой логистической. Это годы, годы доверия, но главное – это доверие. Китайцы должны народу поверить и стране. Если нет вот этого духовного, если нет веры, ну, будут такие отношения, они очень вежливые, здравствуйте и до свидания. Но если они поверят, они будут э, друзьями крепкими. Древняя, крепкая цивилизация. Уже ни у кого нет э, сомнения в том, что э, за Китаем будущее. Огромное спасибо, я с вами согласен.